Yo Friends, it's me JP von JP Coach und willkommen zurück zum neuen Reaction-Analyse-Video. Äh, ihr habt euch diesmal was gewünscht und zwar wieder Blackpink, beziehungsweise nicht die komplette Band, sondern nur hm, Rosé und Jisoo, Love Yourself. Also ich, ich reacte ja sehr gerne auf Blackpink. Ich bin auch ein Blackpink-Fan und meine Kinder hier, mein Kleiner und meine Kleine, sind auch mittlerweile riesengroße Blackpink-Fans. Und immer wenn wir im Auto sitzen, äh, gehen wir zusammen zu den Songs ab. Äh, aber heute erstmal Love Yourself das ist ein Cover von Justin Bieber, also nicht Justin Bieber hat es gecovert, sondern Rosé und Jisoo. Lass uns mal in die Kommentare reingehen, was da so steht. Okay, Rosé Voice ist awesome. Also Rosé, Rosé, Rosé Voice is good, so good. I love Rosé Voice. Uh, Rosé, <laughs> I loved. Okay, Rosé, Rosé, Rosé, Rosé. Alles Rosé. Ach, und Jisoo have such beautiful voices. Okay, also in den Kommentaren steht quasi, dass die geil singen. Da bin ich mal gespannt, dann checken wir das mal ab, ähm, ob die wirklich geil gesungen haben. Ich würde sagen, wir re reacten. reacten. <laughs> okay. Das war ein typisches Deutsch. Wir acten. Ich würde sagen, wir gehen ins Video rein. Love Yourself von Rosé und Jisoo. Here we All the times that you ain't my parade, and all the clubs you get in my name. Da war ein schönes Vibrato zu hören. So ein schnelles Vibrato. My name. Hört mal rein. My name. You think you broke my heart. Rosés Stimme ist relativ hoch. Also man sagt immer so, man singt in die Maske und man hat Mundraum und Nasenraum. Ja? Der Mundraum, oh, da kriegen wir so ein bisschen die tiefen Töne raus. Und hier, nee, nee, nee. Im Nasenraum kriegen wir so ein bisschen den helleren Sound hin. Und sie ähm, ist nicht ganz ausgeglichen, sondern eher whoop, so in dem oberen Bereich. Also sie macht alles sehr klein und äh, sehr weit hier vorne. das ist jetzt übertrieben, so klingt sie natürlich nicht. Crying, crying, crying, crying, crying, crying. Ähm, Finde ich persönlich sehr schön. <clears throat> Vor allen Dingen auch Michael Jackson und Co. hat auch oft diese, diese Technik benutzt. For the time that you were in my parade. Hört nochmal genau hin. Goodness, you think I'm crying Endlich mal eine Harmonie. Ähm, das vermisse ich ein bisschen bei Blackpink, wenn sie live singen. Ihr werdet mich jetzt hassen, aber das sind definitiv die besten Sängerinnen von Blackpink. Jenny singt auch geil, ich weiß. Lisa hat einen schönen Stimmsound, aber von der Gesangstechnik her ist, glaube ich, äh, vom musikalischen ist, glaube ich, Rosé und Jisoo ähm, die zwei, die es äh, am meisten drauf haben. What do you think? Yes, das hört man jetzt auch, die Harmonien. Gisou singt schön hauchig. Ähm, hört mal rein, schöne hauchige zweite Stimme. Da oben ist die Harmonie, die sie singt. Es ist die Terz drüber. Das bietet sich immer an, wenn man zu zweit singt, dass man dann die Terz drüber singt. Und sie macht es sehr hauchig, was ich schön finde, als zweite Stimme so leicht hauchig oben drauf zu sitzen. Super, super, super, super schön. And see what's going und, und der Satz hier auch. Sleeping on my own. Da ist so viel Gefühl drin, hört mal rein. okay, ich wusste gar nicht, dass Jisoo auch eine Strophe singt. Und vor allen Dingen auf Englisch. Ich meine, mein Englisch ist ja schon witzig so, aber ich finde ihr ist mega süß. <laughs> Richtig geil. Are you guys having fun? Hey, are you guys having fun? Thank you, me too. Jisoo entscheidet sich hier auch wieder, also sie hat generell einen ausgeglicheneren Sound. Ja? Die singt nicht so viel hier oben mit Nasenresonanz, sondern schön ausgeglichen Nasenraum. Und sie wählt hier einen sehr hauchigen Sound. Was mir nicht ganz so gefallen hat. Also auch da, die Harmonie war richtig gut von Rosé, aber ich fand, die hat die Harmonie teilweise zu laut gesungen. Ne? Also vor allem, wenn man eine Harmonie singt, ist es eigentlich besser, wenn man ein bisschen leiser und hauriger im Hintergrund die Harmonie singt und nicht, äh, ja, lauter ist wie der, keine Ahnung, wie der Leadsänger. Ist aber auch extrem schwer in der Tonhöhe wirklich so leise singen zu können. Trotzdem sehr, sehr schön, aber ab und zu war es mir ein bisschen zu laut. Hört mir nochmal rein. Holding On To. Da hört ihr das, wie sie raussticht, Rosé, wobei sie eigentlich nur die Harmonie singen sollte. <laughs> <laughs> Okay, ähm, beim Did Did Did Did Did Did, da haben sie wieder die Harmonien getauscht. Rosé ist wieder in die Liedstimme gegangen und Jisoo hat die zweite Stimme gemacht. Sehr, sehr schön. Und jetzt haben wir nochmal zum Abschluss Jisoo, habe ich mitbekommen. Achtung. <laughs> fell in love, fell in. Das ist Vocal Fry in Gesangstechnik, die nennt man so. Und die nutzt sie jetzt gerade, wie gesagt, sehr hauchig und äh, mit sehr viel Gefühl gesungen. Ähm, sehr, sehr schön. Und das ist schon fertig dann leider. Okay, schade. Ich hätte es gerne noch weiter angehört, aber jeder gute Song muss auch mal zu Ende gehen. <laughs> Also, mein Fazit ist richtig schön umgesetzt, schöne Harmonien. Ja, schreibt mir in die Kommentare, was ihr gerne reacted oder analysiert haben wollen würdet. Äh, wenn ihr euch mal, ja, wenn ihr vielleicht auch ein Idol habt, eine Sängerin, wo ihr sagt, oh, so würde ich auch gern klingen, dann kann ich euch genau zeigen, wie die Sängerin oder der Sänger technisch singt. Von daher freue ich mich auf eure Kommentare und liked das Video, abonniert es und supportet mich. Dankt euch. Peace. did it again.